Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat Saya doakan selalu dilancarkan, rezekinya Dipermudah semua urusannya Dan selalu sukses, sukses, sukses Amin Oke, ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana tips jualan di Instagram jadi <clears throat> Instagram merupakan saat ini strategi online yang banyak digunakan untuk jualan dan menawarkan produknya. Jadi kebanyakan saat ini mau baik toko offline dan online berlomba-lomba menawarkan produknya melalui Instagram. Oke, bagaimana tipsnya? Kita akan bahas di sini. Bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi apa aja tipsnya? Pertama, kita kenali dulu pelanggan kita. Jadi maksud pelanggan kita ini baik calon customer maupun yang sudah jadi customer maupun yang sudah menjadi pelanggan. Ya, pelanggan itu sudah apa namanya sudah beli lagi beli lagi beli lagi oke teman-teman jadi customer atau pelanggan ya itu ada tahapnya jadi sebagai media sosial kita harus mengenali audiens kita atau followers kita jadi kita harus membuat seolah-olah uh, kita menjual tanpa menjuali jadi pelanggan kita atau followers kita merasa lebih nyaman Kenapa? Kenapa? Jadi Instagram ini bedanya antara akun publik dengan akun jualan. Kalau akun jualan dia lebih lebih ini ya kalau dibanding akun publik dia lebih cepat peningkatan followersnya penambahan followersnya kalau akun jualan di situ tantangannya atau akun e, usaha atau bisnis oke okay. jadi di sini ya teman-teman ya jadi tahapan pelanggan atau customer itu ya pertama kenal dulu, yang kedua suka, ketiga beli, keempat beli lagi, yang terakhir loyal. Jadi di sini yang akan kita bahas. Jadi kita harus me- mengenali followers kita yang akan menjadi uh, pelang pelanggan kita. Begitu sebaliknya pelanggan yang sudah jadi followers dari Instagram kita. Jadi kita harus memasuki step by step, tahap demi tahap, yaitu pertama kenal. Jadi kembali lagi kita kupas lagi, kita bongkar lagi target market dari bisnis kita. Ya, kita kembali lagi ke bisnis kita atau usaha kita. Ini produk kita ini target marketnya seperti apa? Misalnya misalnya ada teman-teman yang jual hijab atau e, baju sari atau fashion ya jadi kita contohkan ke hijab aja jadi seorang pebisnis atau bisnis ini harus mengenali calon customernya target marketnya jadi contohnya hijab yang jelas target marketnya pertama berjenis kelamin wanita ya walaupun pria ya presentasinya sedikit ya maksudnya target market prianya itu dia membelikan untuk pasangannya kekasihnya istrinya atau gimana tapi itu presentasinya kecil kita lebih memilih dominannya jadi yang jelas ya target marketnya wanita kenapa wanita ya karena mereka yang memakai hijab yang kedua kita kenali lagi uh, hijab seperti apa produk kita apakah target marketnya untuk mama mak atau untuk remaja. Nah, jadi kita lebih spesifikkan lagi untuk target dari umurnya. Ya. Jadi kita harus mengenali produk kita ini yang umur berapa aja yang mau kita tawarkan. Apakah milenial atau gimana? Jadi kita harus pastikan umurnya, rank umurnya. Jadi lebih tertarget dan kita lebih mudah mencapai target market kita dan energi kita tidak terlalu banyak. Jadi misalnya kita batasi aja. Jadi kalau misalnya kaum milenial kita kunci misalnya usianya 22 sampai 35 tahun. Selanjutnya eh, karakter customer kita apakah anak kuliahan, apakah anak sekolah, apakah eh, orang pekerja. Jadi kembali lagi produk kita, produk kita ini cocoknya gimana apakah cuman untuk orang kantoran yang lebih modis atau untuk yang wira swasta atau untuk anak sekolahan kalau anak sekolahan biasanya pada yang polos ya sesuai dengan peraturan dari sekolah begitu juga dengan mahasiswa eh, dia ada aturan-aturan yang diajukan oleh kampus eh, kalau misalnya lebih luas lagi atau yang memiliki daya beli ya mungkin contohnya orang kantoran orang kantoran atau orang yang wira usaha Terus selanjutnya lagi kita lihat dari karakternya atau dari behaviornya. E, customer kita ini, calon pelanggan kita ini seperti apa? Apakah modis atau trendy yang selalu ingin yang terbaru, yang lagi tren? E, itu yang harus kita pahami. Jadi kita lebih mudah untuk membuat konten-konten yang sesuai dengan target market kita. Selanjutnya adalah ini daerahnya mau kita tembak kemana? Maksudnya mau kita targetkan kemana? Apakah untuk lokal, pekan eh, lokal kota kota kita, atau atau tingkat provinsi, atau tingkat nasional sekalian, atau tingkat internasional? Jadi tergantung kemampuan. Apakah misalnya fashion ya bisa nasional ya. Kalau misalnya makanan bisa nggak dikirim berapa lama? bisa nggak tahan, kualitasnya bagaimana, itu harus kita pastikan. Kalau misalnya ya umurnya di bawah tiga hari ya, kalau saran saya targetnya to, eh, di tingkat kota lokal. Oke, okay? jadi itu kita harus pastikan nih target market kita. Begitu juga kita nanti kalau misalnya mau mer- mengiklan, baik itu iklan IGS menggunakan IGS maupun paid promo selebgram Uh, jadi paid promote ini pun kita harus memilih karakternya sesuai dengan target market kita. Seperti yang kita bahas, kita bahas tadi, misalnya pelanggan kita wanita. Artinya, selegram yang kita gunakan adalah sesuai yang mirip dengan target market kita. Jadi selegram itu ya pertama ya harus wanita juga. Kalau misalnya target market kita umur 22 sampai 25 ya uh, selegramnya harus berusia itu juga. Jadi lebih nyambung. Jadi seolah-olah Eh, target market kita itu ya seperti customer kita. Begitu juga kalau misalnya yang dijual hijab ya antara selegramnya harus berhijab. Terus kalau misalnya yang target marketnya trendy ya selegramnya harus trendy. Jadi harus disesuaikan. Begitu juga dengan pemilihan dari akun followers calon telegram yang mau kita fed promote. Itu ada batasannya sesuai dengan tarifnya. Jadi followers itu dan engagement itu disesuaikan dengan tarifnya. Ya, kalau engagementnya tinggi, followersnya rendah, eh, tarifnya rendah ya luar biasa. Jadi tergantung negosiasi, negosiasi juga dan pengaruh dari telegram. Ya, terus kita harus batasi juga berapa telegram yang akan kita gunakan tergantung juga kalau misalnya engagementnya tinggi, followersnya tinggi itu kemungkinan peluang untuk viral luar biasa. Begitu juga dengan penempatan dari uh, uh, konten kita nantinya. Kalau misalnya kita mau menempatkan di Instastory, berarti target market kita adalah di followers yang sudah ada, atau untuk yang keluar atau untuk menembak iklan keluar yaitu melalui uh, konten kita di feed Instagram kita. Jadi udah jelas ya teman-teman ya. Jadi target eh, pelanggan kita harus kita kenali. Jadi banyak dampaknya, pengaruhnya, termasuk ke iklan ya. Jadi kita harus kenal betul. Jadi kita tidak mengambang dan kita tidak sulit untuk mencari pelanggan kita. Oke, yang kedua, eh, setelah kenal, selanjutnya adalah suka. Dan di suka ini adalah eh, ada istilahnya tak kenal maka tak sayang. Di sini usaha kita bagaimana mengenalkan kepada pelanggan kita apa manfaat dari produk kita, apa benefit yang akan didapatkan oleh pelanggan kita. Jadi kita harus bisa buat konten yang relevan dengan target market kita tadi. Yang hijaber, kita bisa buat tips-tips yang mengenai hijab, Misalnya, sampo apa yang baik untuk hijaber? Bagaimana jenis kain yang nyaman untuk seorang hijaber? Eh, lalu yang lain, jadi eh, calon pelanggan kita akan senang membaca konten kita dan mereka akan followers dan begitu kita jualan trustnya akan muncul begitu kita kasih jualan ada produk baru atau jenis hijab mereka akan lebih trust. Jadi kita harus memberikan informasi terus testimoni ya dari pelanggan yang sudah memakai bagaimana manfaatnya, bagaimana dia sudah merasakan kenyamanannya itu akan meningkatkan trust dari produk kita. Setelah dia beli, maka dia akan merasakan manfaat-manfaat yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dia akan merasakan kepercayaan yang lebih dalam lagi setelah dia mendengar te testimoni dan dia sudah membuktikannya, dia akan lebih nyaman. Di sini, setelah kita mengalami closing, kita akan lebih cepat. Jadi bagaimana untuk mendapatkan customer yang beli, ya kita harus menggunakan strategi lain. Jadi kalau misalnya customer sudah kenal, sudah suka, sudah trust, bagaimana tidak langsung call to action, langsung membeli produk kita. Yang pertama kita bisa menawarkan flash sale ya, flash sale. Misalnya kita buat promo tiap minggu untuk mendorong dia agar cepat segera membeli. Terus <clears throat> kita buat bagaimana cara pembayarannya, misalnya di melalui toko online. Bagaimana cara pembayarannya? Apakah melalui transfer atau menggunakan debit ini, debit itu, kartunya, atau kita memberikan garansi yaitu pengiriman barang berapa hari terus bagaimana kualitas atau eh, apa namanya gambar dengan kenyataannya ya ini banyak masalah ya terus memper, bagaimana pengirimannya, kurirnya, kepastian pengirimannya. Jadi buatlah hal-hal yang apa alasan customer untuk segera membeli, memesan produk kita. Jadi selain produk, kita harus memikirkan bagaimana kenyamanan customernya. Kenyamanan, keamanan, sehingga dia segera membeli produk kita. Oke, selanjutnya ya beli lagi, repeat order. Ini sangat penting sekali. Jadi biasanya customer yang sudah beli produk kita itu biayanya lebih murah daripada kita mencari customer baru. Jadi ini yang harus kita jaga, yang harus kita jaga. Jadi strateginya ketika misalnya ada customer yang pengen beli lagi ya kita bisa menawarkan upselling. Misalnya eh, orang yang sudah beli hijab, terus dia beli hijab lagi, dia sudah percaya kita nggak perlu untuk eh, menawarkan produk knowledge-nya karena dia sudah merasakan manfaatnya. Jadi kita bisa menggunakan eh, melakukan strategi upselling yaitu kita bisa menawarkan Eh, kerudung, terus kita bisa menawarkan bros hijab atau yang lainnya. Lalu kita bisa menggunakan strategi cross selling, kita bisa menawarkan yang lain, misalnya ada hijab, kita bisa menawarkan tas yang lebih trendinya sesuai dengan kebutuhannya ya target market dari kita. Lalu selanjutnya di order yang beli lagi ini kita harus jaga database-nya baik dari followersnya maupun dari database yang lain misalnya dari nomor WhatsApp-nya. Terus untuk menarik dia lagi untuk beli lagi ini sangat mudah sekali. Jadi udah seperti hukumnya tadi eh, mencari customer eh, eh, mencari customer baru itu lebih mahal atau lebih besar energinya dibanding merawat atau menjaga customer yang sudah beli karena dia sudah merasakan manfaatnya. Ya, dan kita pun lebih mudah untuk remarketing lagi ya, menawarkan kembali dengan benefit-benefit yang eh, dan manfaat yang akan dia dapatkan. Yang terakhir yang adalah customer loyal. Nah, ini customer tingkat tinggi ibaratnya. Jadi kalau misalnya customer sudah merasa nyaman, merusak merasa aman dan dia sudah merasakan banyak benefit dan banyak manfaat dari produk kita dan pelayanan kita ini yang luar biasa tanpa sepengetahuan kita kadang dia sudah bisa merekomendasikan kepada temannya atau keluarganya jadi ini yang tingkat tingginya bagaimana jadi tujuan kita adalah bagaimana mendapatkan customer yang atau membuat customer jadi loyal jadi customer loyal ini adalah bagian dari marketing kita jadi ibaratnya kita nggak perlu berkuar-kuar e, mengatakan produk kita bagus. Kalau misalnya rekomendasi dari customer loyal itu jauh lebih kuat. Jadi goal kita adalah bagaimana membuat customer menjadi loyal. Ya, jadi ini tujuan goal dari strategi marketingnya. Oke, teman-teman. Jadi selanjutnya, ya. Terima kasih. Ya. Jadi itulah eh, tahap-tahap uh, bagaimana kita strategi jualan di Instagram. Jadi berawal dari pelanggan ya, jadi dari followers, bagaimana tahapnya tadi kita mencari, mengenalkan, menawarkan kepada followers kita atau calon pelanggan kita, lalu bagaimana mereka agar suka langsung bisa membeli dengan benefit-benefit dan manfaat yang kita tawarkan setelah dia beli dia sudah membuktikan dan dia mau merekomendasikan produk kita itu dia oke teman-teman itu sekian dulu untuk kali ini tipsnya jadi teman-teman silahkan di share video ini kepada keluarga dan kepada teman-temannya mudah-mudahan manfaat yang teman-teman rasakan bisa dimanfaatkan eh, bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain dan itu merupakan amal jariah bagi teman-teman sudah membagikan kebaikan. Oke teman-teman yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe. Terima kasih. Uh, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.